Decirte cuánto te quiero y cuánto agradezco lo que has hecho por mí desde el primer día. Admiro tu valentía y tu fuerza para sacar adelante a toda la familia. Admiro tu capacidad para hacerme reír en todo momento. Tú eres mi ángel de la guarda y te mereces todo mi agradecimiento. Te quiero hoy y siempre, mamá.